冷的街道上，我仿佛微笑灯泡，无助无人能转向，一人被所有负担。主啊，你看我眼睛，让我能够看见你。 我信，我要紧紧跟随你。主啊，你赐我能力，我得着全心生命。主啊，主啊，主啊，我需要你。 前进，我生命中真的需要你，每时每刻求你带领，我需要你。 主啊，主啊，让我心坚定。主啊，主啊，求你在患难之中开路指引。我需要你，耶稣，我需要你。